うして私がここにいるんだみんな倒れてしまった私にはニーフもないのにこんな状態の私に一体何ができるだろうか今すぐここから逃げ出したい私はこんなにも弱く

遅かったじゃないやっと分かったようだなみんなを守るために目の前の敵から目をそらすな絶対に引き下がりはしないヒーローは 私の中にいるのだから私が ーローだ